d'un reflet d'un mamillier pour chez nos mergales au miroir. Indifférent au chat mi bin es, s'inclinait pour la voir. Alors le ciel splendide remplit le clair ruisseau, m'attirant par un et moi je pleurais plein mois car elle disait sa voix trop. miroir se troubler. Adieu, voici la pluie.